ya kita lanjutkan liputan pagi ini eh, ketika saya mau sarapan ya ini tempat kafenya untuk pesan minum variasi ya ini ada kendi juga ya jadi di desain artistik ya ini ada sertifikat halal juga dari MUI ya ini suasana pagi suasana tempat breakfast ya di restoran Grand Bam Syariah dan pagi ini ternyata cukup ramai tamunya Ya, Waalaikumsalam 301 Pak ya. Iya, oke. Okay. Penuh ya? Oh, masih ada ya. Ya, oke. Okay. Ya, pagi ini cukup rame ternyata ya, teman-teman. Ya, ini banyak sekali tanaman dan juga eh, diberikan tulisan ayat-ayat Al-Quran sehingga juga untuk manusia ya ini cukup bagus cukup inspiratif menurut saya ya sehingga ada burungnya juga nih di tempat oh, restoran ya restoran area ada ada berbagai burung yang dipelihara sehingga sepertinya menambah kecerahan ya menambah ceria suasana ya Nah, kita dengar kicauan burung-burung di pagi hari menambah semarak, menambah ya nikmat orang eh, sarapan di restoran hotel Grand Davam Syariah yang terletak di perbatasan Martapura dan Banjarbaru. Di seberang sana juga ada sebuah guest house syariah juga ya. tadi burung-burungnya ya ini tempat untuk sarapan tapi yang di smoking area jadi eh, tamu bisa sekaligus sambil eh, rokok menikmati sarapan dan atau sambil ngopi kita lanjutkan ya ini ini ada kolam renangnya juga kolam renang ya mungkin sekedar untuk main anak-anak ya ini rumput sintetis dan daun-daunan sintetis cukup artistik apalagi kalau mungkin ada kalau malam hari kebetulan ada dipasang lampu-lampu yang cukup berwarna-warni ya warnanya itu bisa kita nikmati sambil duduk-duduk ngopi eh, makan ya itu sangat menyenangkan sekali bagi kita Nah, itu juga banyak sekali saung-saung ya Nah kalau kita lihat itu jalanan yang kebetulan eh, hotel ini juga jadi satu dengan eh, Q Mall jadi kita kalau ada sesuatu yang masih perlu dibeli ya kita bisa langsung keluar dari hotel langsung kita belanja jadi enaknya seperti itu di sini sebetulnya juga ada ada tempat eh, bioskop, cuma karena kondisi pandemi seperti ini apakah eh, dibuka saya juga tidak yakin. Dulu sebelum pandemi kalau saya suka nginep di sini ya kalau malam lagi suntuk ah, kita sekedar nonton bioskop di atas gitu kan eh, menikmati film-film yang up to date ini ternyata banyak sekali ya tempat hangout atau tempat duduk-duduk ya yang ada di area Hotel Dafam Syariah cukup luas Di sini selain burung yang ada di sangkar pun juga banyak sekali burung-burung yang berterbangan artinya memang tempatnya memungkinkan burung-burung yang dari alam itu ya bisa berterbang secara liar Ini kita lihat saung-saungnya yang bisa sambil duduk sambil ngerokok sambil mengopi dan menurut saya hotel ini cukup representatif ya dari kamar dari fasilitas yang ada sekaligus juga tempat makan tempat restorannya menurut saya sudah cukup cukup nyaman kalau kita untuk sekedar istirahat satu dua hari dalam perjalanan dinas atau pingin jalan-jalan ke Martapura dan di 2 kilo dari sini sebetulnya eh, yang terkenal Martapura itu adalah intan ya eh, perhiasan-perhiasan eh, biasanya di Martapura banyak sekali orang berjualan dari jenis-jenis perhiasan berlian dan sebagainya karena kota Martapura eh, terkenal dengan kota penggosokan intan. biar kita lihat sekarang nah ini juga eh, nuansanya dibuat seperti timur tengah ya ya ini kursi dan meja makan dan ada desain Timur Tengah cukup bagus menurut saya cukup ada nah ini kebetulan banyak tamu yang sedang sarapan biasanya kalau nggak pandemi ini full semua ya tempat makan ini menunya banyak tapi mungkin karena pandemi dan tamu agak berkurang mungkin juga menu dikurang ini ada bubur ketan, ada buah-buahan ya nah ini juga ada e, minuman tradisional ya untuk kondisi seperti saat ini mungkin bagus untuk mencegah corona ada jahe ada beras kencur di ini juga menu-menu makanan tradisional, ada bolu kukus, banana cake, brownies, ada talam susu, ya. Wah, sepertinya udah banyak berkurang nih karena saya eh, bang ini ya kesininya sudah cukup siang ya. Kalau pagi biasanya full menu ini. Ini ada ya ini menu penghangat perut biasanya saya suka bubur ya bubur dengan uh, topping macam-macam ada kacang ada ikan teri ada ikan asin ya ada tahu dan sebagainya Baik teman-teman, karena saya juga ingin segera makan dan nanti akan ada urusan atau kegiatan lainnya. Saya sudahi liputan saya dari restoran Hotel Grand Dapam Syariah yang terletak di Banjarbaru. Terima kasih.